En este episodio vamos a buscar si yo, un latingo, gringo de sangre, latino de corazón, vamos a ver si yo, latingo, gringo de sangre, latino de corazón, realmente tiene raíces latinos. Vamos. archivo más antiguo de Antioquia, donde tú tienes que usar guantes y máscaras. para mirar a los archivos que hay aquí. buscamos en los índices y hemos encontrado el apellido Rachid Eh, es muy común que en esa época, aunque vinieran extranjeros, eh, por ejemplo, judíos o moros, podían cambiar sus apellidos, era usual que sus apellidos para evitar ser perseguidos y tener pues como más fácil la cercanía con el gobierno español. Además tenían que tener permiso del rey especial para poder llegar a los dominios de su majestad. Así que lo que estoy diciendo es aunque mi nombre no está aquí, aún hay esperanza que yo soy latino.